Hello, it's me. Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Niles, Niles, Niles Vlog. Uh, I woke up at 7 o'clock in the morning today. 皆さん、こんにちは。It's me, 私のチャンネルへようこそ楽しく見てね草刈りをやるのでだから朝7時起きました っとねで今終わった頃こうだいたいこれで終わったところちょっと待ってね今朝はこ草いっぱいで今こんなにこんなに綺麗になりましたあそこまであそこのそこの止まってるところの車の1台軽トラの止まるところがそこの正規の周りに been a long time. I've been, uh, na hindi ako nakapag-join dito. So, in behalf of my husband, I am representing him to join. Moshi Moshi!